Jóvenes Constructores de Paz es un proyecto que busca fortalecer la resiliencia económica y social de la juventud ecuatoriana y de las y los jóvenes refugiados colombianos en la frontera norte, a través de procesos formativos que promueven su participación activa en la construcción de una cultura de paz. Mi nombre es Marianela Curi eh, soy directora ejecutiva de la Fundación Futuro latinoamericana. Yo soy Paola Moreno, eh, soy gerente de los programas de movilidad humana e integración de CRS aquí en Ecuador. Mi nombre es Gilberto Alvarado, estoy trabajando como coordinador de, jóvenes, trabajo en la organización de mujeres de, Loreto y parte de la Oquino. Yo soy hermana María Lelis, soy directora de la misión escalabriniana, soy brasileña, pero vivo en Ecuador hace ocho años y desde entonces estamos trabajando eh, con jóvenes eh, dentro de la misión pero la misión escalabriniana está presente en Ecuador hace 25 años, trabajando con población en movilidad. CRS es una ONG internacional, es una organización no gubernamental internacional que tiene eh, inspiración católica, de hecho tiene, fue fundada por el Consejo de Obispos de Estados Unidos y mm, está, en el, eh, digamos, está en más de 150 países en el mundo y concretamente en el Ecuador apoya programas de acción humanitaria de, carácter justamente... Em, de propensión a que las personas que llegan en situación de movilidad humana, sobre todo personas refugiadas, puedan tener eh, una primera acogida de manera integral para después propiciar su integración socioeconómica, cultural a un plazo un poco más, largo que lo que significa su primera llegada. La Fundación Futuro Latinoamericano trabaja em, en promover un nuevo paradigma de desarrollo que es el desarrollo sostenible, se crea en el 93 después de la cumbre del Río del 92 eh, y trabajamos eh, eh, con un enfoque integral de desarrollo sostenible, con, entendiendo el desarrollo sostenible como la interacción de cinco dimensiones, la generación de capacidades para la sostenibilidad, la promoción de, sistemas de buena gobernanza, la transformación de conflictos socioambientales, la cultura de paz y la promoción del diálogo multisectorial. Lo es una organización de comunidades quichuas de Loreto y dentro de eso pertenecemos las mujeres, ¿no? Entonces ahí pertenece como un grupo de mujeres y donde trabajo yo con un proyecto de jóvenes. Últimamente hemos hecho mucho eh, trabajo con jóvenes, eh, priorizando a esta población porque inicialmente estábamos viendo hace algunos años que atendíamos a las familias, teníamos un trabajo con niños, pero los jóvenes estaban desprotegidos, estaban desorganizados, estavam solos, não tinham espaço de esparcimento, não tinham um, involucramento mais acentuado em la questão produtiva e por isto, por todas essas questões juveniles e por estarem dispersos, é que decidimos, como missão escalabriniana criar o Movimento Juvenil escalabriniano. y e dar este acompañamiento, esta asesoría, esta amistad y e un um espacio um espacio de, de, para que los jóvenes estuvieran un um poco más organizados, un poco más, que se sintieran en em familia, que tuvieran un grupo de amigos y e rehicieran sus redes sociales. De ahí entonces que se promueve el proyecto Juventud Constructora de Paz, que es una apuesta justamente a em, promover en las y los jóvenes Em, herramientas de vida que les permitan a ellos no solamente redescubrir sus potencialidades, sino también eh, ser un puente, un vínculo con la comunidad entre, entre sus propias familias y la comunidad que los acoge. En este último año hemos trabajado en un consorcio con Fundación Esperanza, con Futuro Latinoamericano, con la Federación de Mujeres, con CRS, Catholic Relief Service y Misión Calabriniana, para eh, ampliar el trabajo con los jóvenes. Es importante para nosotros, o sea, el promover eh, la formación de constructores de paz porque creemos que los jóvenes, la población joven, sobre todo de la frontera, tiene la posibilidad, o debe tener la posibilidad de alternativas, ¿no es cierto?, que ah, le ayuden a construir relaciones más colaborativas. Nosotros como todo de Paz trabajamos en capacitaciones, un poco emprendimiento de comunitarios, un poco hacemos... Eh, bueno, escogimos 12 jóvenes para que nos capaciten, Entonces ellos como constructores de paz, como formadores de paz, ellos tienen que dar las réplicas en las comunidades, ¿ya? Entonces, eso estamos haciendo. Los jóvenes tuvieron una serie de talleres durante todo este año, donde habían representantes de los jóvenes de las varias provincias, donde está la misión escalabriniana, e estes jovens depois têm que retornar a suas províncias e replicar os conhecimentos que receberam e aportar para que vários outros jovens possam aprender o mesmo sem que tenhamos que movilizar eh, grupos juveniles a cada momento. e aí participaram os jovens de São Lourenço, de Ibarra, de Tolcán, de Sucumbíos, eh, e de Quito. De las cinco provincias estuvieron presentes y después participan de los proyectos comunitarios donde eh, queremos con esto que ellos ejerzan su liderazgo y también que ellos puedan aportar a la comunidad que les acoge. joven que se sienta capaz de aportar, que se sienta capaz de eh, cambiar el paradigma, de poder construir, que, quiera aportar al proceso de construcción de una sociedad distinta, que esté regida por los principios de la paz y de la sostenibilidad. Invitarlos a todos a... Em, volcar sus energías, a volcar todo ese entusiasmo que tienen los jóvenes hacia este tipo de, objetivos y hacia este tipo de procesos. Los cambios empiezan por uno mismo, pero tienen mucho más efecto, mucho más impacto si es que uno eh, se junta para trabajar con, alguien que esté en la misma línea, que tenga los mismos objetivos o incluso que no tenga los mismos objetivos, pero que tenga el mismo ímpetu eh, y que pueda contribuir y que pueda complementar y que pueda sumar. Yo invitaría a los jóvenes a que se integren y que puedan, junto con los demás jóvenes nacionales y de otras nacionalidades, aportar para el crecimiento de su comunidad, de su ciudad y que puedan también aprender unos con los otros y trabajar de forma conjunta, de forma grupal, apoyándose. Muchas gracias y ahí en cada grupo les esperamos. Saben,